Здравейте! Дойде и време за БМВ 320 с заводски индекс E36. Различните варианти се произвеждат годините между 1991 и 1999. Тук са всички варианти, но без компакт версията. Затова и годината на производство свършва през 1999, а не през 2000 година. За разлика от 318 на E36, където може да ти се завърти свят от разновидности, тук двигателя от началото до край е един и същ бензинов с мощност от 150 конски сили, но вече 6 цилиндъра, редови, с по два клапана на цилиндър. Специалитета на BMW 6 цилиндъра редови двигател. Ще се върнем след малко на двигателя. Нека да споменем само, че Седана се произвежда от 1991 до 1998 година, кабрито от 1994 до 1999 година, купето от 1992 до 1998 година и комбито от 1995 до 1999 година. Сега нека пак се върнем на двигателя и последния споменат вариант – комби. Ако другите варианти имат опция за 4 цилиндрови двигател с 140 конски сили, комбито няма. Той е с двигател от 115 конски сили и направо скача на 6-цилиндровия с 150 конски сили. За двигателя е още малко. Изключително надежден, перфектно равновесен, почти 2000 кубически сантиметра с по 4 клапана на цилиндър. Ако не ви притеснява малко по-големия разход на гориво, с около 2-3 литра повече от 4 цилиндровия, спокойно може да действате. Това е и мястото, където ще споделим за BMW 323, което е бензинов шестак, но кубатурата и мощността са вече 2494 кубически сантиметра и мощност от 170 конски сили, а разхода на гориво е почти като BMW 320 с 150 конски сили. Липсата на кабрио е компенсирана с компакт варианта – Спокойно, не се притеснявайте, Не ги съпоставяме изобщо. Не е честно а, да, при, но да си признаем, BMW 323 компакт е най-мощният от поколението E36 е и е стегло от 1290 кг. Мощността от 170 конски сили ускорява от 0 до 100 за 7,8 секунди при ръчна предавателна кутия. Производството му започва през 1997 и спира през 2000-та, а за останалите опции комбито се появява една година по-рано от компакта през 96-та и спира производство през 99-та година. Купето и седана с индекс 323 са първите възможни още през 1995 и се произвеждат до 1998 година. Това беше и всичко от нас в това видео. С пожелания са безаварийна и до нови срещи!